Помаши бабушке в камеру. Давай, прыгай. Давай. Ты Теперь бабушки богаты. Давай еще раз. Давай. Давай, прыгай. А потом видео пошлем. Давай. Давай.